akusanibona njani uyile la episode 10 senza uJ yabo ya asingene phezulu umsebenzi yeah le episode 10 from A up to Z alphabet so senza uJ as continue nge movement yethu yabo uh if usivulile Adobe Illustrator create a new document sinisebenza 1000 by 600 point uh, lesibhala u-j yabo um so am k high resolution u-300 ppi then create yabo right asilinde eh, nivuleke sihlale phezulu emishini yethu yabo asazi ukuthi yini esoyi-create-a kanjani kanjani but la is about freestyling alright senza u-j ne iwona lo asiduplicate kune la ya sale kanje eh. ya sibeke kanje sibona wow kwahlala kahle sengathi siyazi into into esiyenzayo noma singayazi duplicate maybe mhlawumbe sasokudinga le siyakuhlanganisa ne kuminti kanje the duplicator to white né? wow angabe yilokho nale asibhekeni-ke but lana la akulingani all thing kumele siyenze ¿eh? as creating another recently change to any color just la sifuna yonke into be aligned yabo so just la sa correct sabo awubuye ngithi zoom out spanner yeah. so <laughs> yonke into i-right manje um singene la kuleya alright ophezulu size la size la size la duplicator accepted it across the spasm is like duplicator there change it to oblique né yeah then so sai bambana le sibeka la sayibambana le siyibeka la sayibambana le siyibeka la then la sayi-duplicate again to white manje asizini la size la sitshekhe la sasa kulingani nje akulingani impela right asibuye ah, uh, Otherwise, load some duplicator Alright, alright, alright. Asenze kokugcina ngci. Sibone. As duplicate. Change it to white, ne? think singayenza lento esiyifunayo sibe la maybe sasokudinga sazi yabo alright then then then then then then then then then then no asimenze ube black sifuna ukubona ukuthi so siya freestyle siya-check-a nje ukuthi ingenzani kwenzakalani yabo so siya-check-a nje into enzakalayo then ukukhonektile alright la kumele sikhonekthe la kumele sikhonekthe la la asingakukhonekthe oh okukodwa sekushiye kulenga yeah sibambeni kanje delete everything e-white yeah then sihlanganisa konke okublack sinento ekanje sikubambeni sikwenze kube black so sinento ekanje sibambeni sibambeni inkinga kubambeke konke iyodwa nje ilogo u-j ikawu-two nje ilogo yabo it's up to you ukuthi uyakuhlukanisa or ukuhambisa konke kanje asibhekeni uthini lo kumele usuke la ya sibhekeni la yonke into right nsigruphe konke then siyabhala ke okay sibe la sibhaleni ke la company name asithathe ne bold nje and at the right. Va bene. Sezioni Slogan. Marca Slogan. chyba branży. Slide'a, spróbuję jakby align. de electrical actually I think it's perfect for me uh, spider 1 uh, 62 okay uh, 2 2 alright. Spin DNA. Send the same thing. Six analysis. Send to be white. पे मेरे को align yes align that's another logo yeah just simple as you keep uh, solid colors eh, look ethesibili asifuneni eyesithathu eh, ke manje number 3 like if ukhona owathandile kulawa ungayisebenzisa ungayidownloada nje kahle kuwebsayithi yethu ilinki ikhona la like, ku-description ya yeah. ya yeah. lonenekini ezophuma angifuni ukwenza kanti ngifuna ukuyenza so sayikhilitha eh? ne asizameni u-j that's how it's going okay just simple yeah, something kanje let's kuphila amagama ethu adayise konke sithi aligned uh, sithi save j uh, bese ngaya create sithi desktop uh, episode yes10 le yabo so akhona amanye ngalokhu nje hambe um, uyowa-check-a ibikhona ozoyithanda yeah which means asele mangaki awu-12 ne yeah Samsung Export sage mence le J3 yabo ilokhu esithathu ku-J alright le J2 ne yesibili le so manje isiteji sokugcina esizosenza so so-check-a manje ukuthi kwi if usuyibrenda izoba kanjani yabo so manje sesiyo-check-a lokho sithini save la <clears throat> yabo and then esivuleni so-check-a i-mockup yethu ukuthi izoba kanjani yabo i-features uyayibrenda-ke manje asivuleni mockup i-photoshop la mafayili ahamba wonke if wathanda ungawadownload kuwebsayithi yethu ethi www.experocamino.co.za uh, forward slash uh, shop yabo ya yonke into uzoyithola khona uh siwadonseni siwadrege la äh, so alleine grand so alleine grand yeah. alright müsele sohambe omathathu sithi control a siyawa align nje ukuthi ahlele ahlale kahle iphi yokuqala siqale ngeyokuqala to save iyo le swabuyise ngala lawa swabambeni nomathathu sobekela ekhoneni yabo so so now kind of zoba ne-choice ukuthi no le ngiyayithatha ngihamba nayo le izorepresenta i-brand yami yabo iyona yokuqala le no yabona ngenza mistake athi save without ukuza kahle yeah yeah okay it's fine yokufixa later lokho esizeni kwesibili sithini save asi-check-e eh? sizini la iyona esibili le ya if like uyathanda ungadownloada uthanda i-movement nosubscriber uh, share ucommente uh, uh, suggest anything ufuna usuggesta yabo kube mnandi kube mtshotsho ya yokugcina le ya yiyo le uh, umsebenzi wethu usuphelile ka-j episode 10 uh, stay tuned khona u-episode 11 until up to 22 yabo kusele ama-alphabet amaningi kumele siwenze wena nje subscribe ulindele amanye ngakhohlwa press ibell ngithanda nonke sengiyaphuma mina peace and ngithanda nonke